දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාරක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය රෑට රෑට ගුල්වලින් මෙමී යොහොරෙන් හොරෙන් එලියට එනවන නේද. ඒ ඇවිල්ලා ඔය ගේදොර මුළුතැන් ගෙවල්වල ඇති ලූුණු බික හරි කාලා යනවා. එහෙමන නේද. දැන්ඉතින් ඔය මේ දවස්වල මේ අපේ රටකාපු මීයෝ හොඳේ රටකාපු ෑ ලූුණු බික් එහෙම නෙවෙයි. ඔන්න දැන්ඉතින් මේ එලියට එන්න පටාන් අරන්නේද. මේ මීයෝ මේ අර මේ ගෙවල්වල ලූුණු බික කන්න මේ ආව මීයන්ට වඩා වෙනස් හොඳේ ඕ මේගුල්ලු කකුල් දෙක එකේ මීයෝ හොඳ මීයෝ අප්පා මොකද හේතුව මේ හාල් සේරු දහය ගානෙත් බෙදන ගමන් තමයි මේ ඔන්න ඉතින් මේ වැඩේ කරන්නේ නේද එක මීෝ සෙට් එකක් ඉතින් දැන් මේ දවස්වල හාල් සේරු දහයක් කරන් එලියට එනවා නේද ඒ අය හාල් බෙදන මීයෝ එතකොට මේ තව මීයෝ සෙට් එකක් රටහින්ද මාතියා එක්ක නේද රටහින්ද මාත්‍යත් එක්ක නැගිටින්ට හදනවා නේද අය හදනවාමයි කියනවා නැගිටිනවාමයි කියනවා නේද මොකෝ අපේ මේ එක පාර්ටම මේ මීයෝ එලියට ඉහලට එන්න පටන්ගත්තේ ඒකනේ ප්‍රශ්නය නේද ආං ඒ තමයි මේ අර IMF කියන කරවල බැදුමේ සුවඳට පහොඳේ තව මියෝ සෙට් එකක් මේ IMF නාය හොද්දෙන් රාජ්‍ය සේවකින්ට මේ පඩිගෙවන්ට හදනවා ඒ අසේ තවමියෝ සෙට් එකක් පාඩු ලබන ඒවා විකුණනවා කිව්වයි කියලා ඒ වෙනුවට දැන් ඕන් ලාබ ලබනේවා විකුණන්ට හදනවා නේද ඒ අස්සේ මේ මහමීයෝ කියනවා මේ දැන් ඉතින් මේ රට ගොඩලු අපි විස්ස විස්සයි හතලි සටේදී මේ මීයන්ගෙන් තොර සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරනවලුව. ඒව අහලා පස්වනක් ප්‍රීතියෙන් පිනාගිය මේ සමහර ඕ පිනාගිය පිනුන් රතිං්ඥා පත්තු කරනවා. ගෙදර කුස්සියම මංකොල්ලකාපු මීයෝ එහෙම කියනකොට ඒවට රතිං්ඥදාන රටක් නේද. දැන් ඉතින් මේ නිසා ආසාාවකටවත් මේ ගෙදර රතිං්ඥ කරලා පත්තු කරන්ටවත් ඉදිහක් නෑ මොකෝ දන්නවාද. අල්ලපු ගෙදර උන්දලහනව මේ ඇයි පුතේ බැංකු ණයක් එහෙම අනුමත වුණා යයි කියලා. එකන වැඩේ නේද මේ තමයි අපේ දේශපාලන ශාක්ෂරතාවය. මේ තමයි අපේ ආර්ථික සාක්ෂරතාවය. අද වන විට IMF එකට මේ යන්නේ දාහත්වනි වතාවට. ඇමරිකානු ඩොල මිලියන විසි පහෙන් පටන්ගත්තේ. ඉල්ලන්න පටන්ගත්තේ කැනෙ හිඟමනේ යන්ට පටන්ගත් එක්දසම්සි හැට පහේදී. දැන් මේ වතාවත් එක්ක දාහත් වතාවක්ම IMF එකට ගිහින් තියෙනවා නේද. එකතු කරලා බැලුවොත් ඔය හැට පහේ ඉඳලා ලැබිච්ච මේ සම්පූර්ණ මුදල් ප්‍රමාණය නික නිකං ගත්තොත් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන දහයක් පහලවක් අතර තමයි ගාන හරිද ඊටත් අඩු මිසක් වැඩි නෑ දාසේ වතාවටම ලැබුණු ගාන හොඳේ දැන් මේ අයිF එකෙන් අපිට මේ නය දෙනවා කියලා පෙන්නල ඔය ලෝකෙ හතර වටෙන්ම වෙනත් තැංගලින් නයගන්ට පුළුවන් හොඳේ ගිනි පොලියට ගත්ත හැකි එහෙම අරගෙන එසියලුම අපේ සමස්ත විදෙස් නය ප්‍රමාණය ආණ්ඩුව කියන හැටියට නම් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන පනස්තුනක් බිලියන පනස්තුනක් හොඳේ කිව්වේ හැබැයි ඉතින් එවුනාට එහෙමනි මහමීයෝ කියන්නේ නමුත් ඇත්තටම මේ ලෝකයේ හතරවටින්ම ගත්ත නය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට හැත්තෑවක් විතර වෙනවා කියලා තමයි විශේෂක්ඥෝ කියන්නේ තැන් ඒ විතරක් නෙමෙයිනේ මේ රට ඇතුළෙන් ගත්ත නයත්තියෙනවානේ රට ඇතුළෙන් ගත්ත නය නේද ඒ ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන කතලිහ පැනල තියෙන්නේ බිලියන කතලිහ දැන් මේ පාරත් ඔය අයිF එකෙන් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන තුනක් ලැබ ලැබෙනවා. තුනක් එතකොට ඊට අමතරව අපිහිතමුකු තවත් පහක් විතර කොහෙන් හරි හම්බෙනවා කියලා පහයි තුනයි අටයි නේද පහයි තුනයි අටයි එතකොට අටක් එකතුවෙන්ට ඕනේ අර දැන්තියෙන මේ නය ප්‍රමාණයට ආණ්ඩුව කියන නය ප්‍රමාණට ආණ්ඩුව කැන පනස් තුනයි කියලන නේද එතකොට ඒකට තව අටක් විතර එකතු වුණහම හැට එකක් විතර වෙන ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට එකක් විතරනේද මේ නය හොඳේ එතකොට අපේ සමස්තනාය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට එක පනින ඕක තමයි ඇත්ත තැන් ඉල්ළඟට ඇහෙන කතාව අරම් බලන්ටකෝ පාඩු ලබන ආයතන විකුණන්ට ඕන කියන එක නෙද තින් පාඩු ලබනවා නම් පාඩුව මකන්න පුළුවන් විදිහේ නිසි කළමනා කරණයක් නිර්මාණය කරගන්ට බැරිවුණු නේද කුස්සලතාවේ නැති පාලකින් එදා ඉඳලම කළේ මෙන්න මේ විකොනමික්ස් න්‍යාය භාවිත කරපය කන නේද. හොඳයි පාඩු ලබනේවා පැත්තක තියමුකෝ විකුණ ගන්ට බැරිනං ඕන දෙයක් කියලා නේද. බොලේ ලාබ ලබන ඒවා විකුණන්නේ කාට ලාබ දෙන්නද අන්නමීයන්ගේ නෑයෝ සෙට් එක ඔව වේයෝ ටික එලියට එන්න හදන වෙලාව නේද. වේයොත් ඉතින් කන්ටමන පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නේද. කෞද අපේ ලාබ ලබන මහා කප්රුකක් වගේ තියෙන ටෙලිකොම් එක. ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ගන්ට අකමැති නේද. අපි තාසයි ගන්ට සල්ලි නැහැන නේද ගත්ත දවස ඉඳලා ලාබයි. ආණ්ඩුවට වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන ගානක් ටැක්ස් ලැබෙන. මේ ලාබ ලබන ආයතන එක එක අපත හොරුන්ට හෙම කියන්ටත් හොඳ නෑ තම තමන්ගේ මිතුරු කල්ලිවලට විකුණන්නේ මොන ආර්ථික න්‍යායක් අනුව දප්පා ආ තියෙනවා තියෙනවා. මේ දේශපාලන මහමීයෝළඟ එහෙම ආර්ථික තේරයක් තියෙනවා දන්නවාදේ තේරයට කියන්නේ මොකක්ද කියලා රන් බිත්තර කිකිලි න්‍යාය. එකට කියන්නේ රන් බිත්තර කිකිලි න්‍යාය. එකනේ රන් බිත්තරදාන කිකිලිව අපිව මරලා එක පාරම බඩේ තියෙන බිත්තර අරගෙන පොහොසත්වීමට දකින හීනේ හොඳේ මේ දැන් අයිF එක පිට දාලා ගහන්න හදන්නේ ආං එහෙම ගේමක් හොඳේ දැඟඉති මේ වෙලාවේ රටට පෙන්නන්ට හදන්නෙමකක්ද අයිF එක යනු දෙවියකි. අයිF ණය යනුව ඒකෙම නිවැරදිවෙන්ට ඕනේ හොඳේ අයිF ණය ණය යනු අවුරුදු කුමාරයාය අවුරුදු කුමාරයාය අයිF ණය දැකලා තමයි මේ මේ පාර අවුරුද්ධට කොහා හඬන්නෙත් හොඳේ IMF ණය සල්ලිවලින් තමයි ඔන්න අපි මේ පාර අවුරුදු කන්න පඩි දෙකම දෙන්නේ හොඳේ සාමාන්‍යයේ මාර්තු වැටුපයි අප්‍රේල් වැටුපයි දෙකමඉතින් ඔය අවුරුද්ධට දෙන සිරිතක් තිබ්බන නේද. ඉළඟට මේ IMF ණයමුදලේ මේ පළමු වාරිකය ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිහ අරගෙන තමයි මේ මීයෝ ඉතිං ඔය හාල් සේරු දෙක වැරදුනා. ඒ දෙක දුන්නේ සිරිමාවගේ කාලේ මේක රනිල්ගේ කාලෙනෙ එයා කිලෝ දහයගානෙ දෙන්නේ හොඳේ ඉතිං ඒකත් අරං එතකොට ඔන්න අපි මේ රාජ්‍ය සේව කියවන උඹලට ඉතින් දැම් මාර්තු අප්‍රේල් වැටුප් දෙකමත් දෙනවනේ නේද ඒ ඔක්කොම දෙන්නේ අපි අයිF නයවලින් කියන කොට නේද මේ තරම්ම මේ පාඩු ලබන ඒවාට නේද ඒවාට පෙර ලාබ ලබනේවත් ඒවත් විකුණන්න ඕනෙ කියනකොට හත් දෙයනේ ඇයි අපි අහන්නේ නැත්තේ මේ ප්‍රශ්නය. නුඹලා අවුරුදු හැත්ත පහක්ම මේ හැත්ත පහක් පුරා සුද්ද දාලගේ දවසයිඉඳල හොඳේ ලෝකෙන් ගත්තෙම ණය. ඉල්ලුවම ණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හැට හැත්තෑවක් වෙනකම්ම අපියෝ නයකාරයෝ කරලත්න් හදාගන්ට බැරිවුණු මේ රට දැම්මේ ඇමරිකානු ඩොල බිලින තුනක හයක හතක සොච්චමෙන් හදන්නේ කොහොමද. කෝ ඒ මහා ආශ්චර්යවත් සැලස්ම ආං ඒක කියන්ටකෝ එක කොහේද අපපොච්චියේ හංගගෙන ඉන්න කියලා නේද මේක යකඩ මල්ලටත් ගුල්ලො ගහපු රටක්. එකතු වෙලා සුද්දෙදාපු රටක්. යකඩ මල්ලටත් ගුල්ලො ගැහුවනං ආයෙඉතින් ඔය ඇමරිකන් පිටිමල්ල ගැන නේද ඇමරිකන් පිටිමල්ල ගැන කුමන කතාද කියලා අසමින් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා. මේ රට ගොඩගන්න තව තව නයගන්ට වාසනාව ලැබේවා. ලාබ ලබන ආයතන විකුණලා ඒ සල්ලිවලින් තම තමන්ගේ පොකොට්වලට දාගන්න වැරදුනා වැරදුනා. මේ මහා බාණ්ඩාගාරයට ඒ සල්ලි ලැබේ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනයෙන් ඔවුන් අද ටෙලිවැකිය අවසන් කලා.